Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, notre libérateur, notre libérateur, tu règnes en vainqueur, Jésus, tu es vivant. Jésus, tu es vivant. Seigneur Dieu tout notre libérateur, tu règnes en vainqueur. Et tous les rois devant ta face proclament ta gloire d'âge en âge. Tu es assis dans la victoire, tu es roi et tous les rois devant ta face. Tous les rois devant ta face, proclame ta gloire d'agenda Tu es assis dans la victoire, tu es roi. Et tous les rois devant ta face, tous les rois devant ta face, proclame, ta gloire d'agenda tu es assis dans la victoire. devant ta face. Tous les rois devant ta face. Proclame. ta gloire, ta Tu es assis. dans la victoire, tu es roi. Et tous les rois devant ta face. Tous les rois devant ta face. Proclame ta gloire, Saint-Esprit, fais-nous contempler une nouvelle saison. Fais-nous voir sa gloire, nous t'adorons. nous t'adorons, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Éternel, nous t'adorons. Nous t'adorons, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. tous les rois devant ta face. Tous les rois devant ta face. Proclame ta gloire, ta Tu es assis. Tu es assis dans la victoire, tu es le roi. Et tous les rois devant ta face. Tous les rois devant ta face. Alléluia. Nous t'adorons, nous t'adorons. Éternel, nous t'adorons, nous t'adorons. Seigneur, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Adore le Seigneur avec tes propres mots. Les kataria memo shedelia kataya rayada rayade. Tu es digne de recevoir la gloire. Toi seul es digne de recevoir la gloire. Et la kamiara memo koriagade. La kete le kataria le bouche. Je veux t'entendre adorer le Seigneur avec tes propres mots. Avec tes propres mots. Fais monter vers le, vers le Seigneur l'adoration qui vient du plus profond de ton cœur. Lego Sontoro Kosaya. Meketele Kitalaya Kataya. Lego Sondoro Yokose. Paranina Makaraya Kasate. gloire à l'agneau de Dieu. Élève ta voix, peuple de Dieu, je ne t'entends pas. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Tu peux acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur. Tu peux pousser des cris de joie.